उससे पहले मेरी जवानी तो देख लो आए हाय नजर ना लगे तुझे भूसड़ी वाली मजा आया कर दो यार तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे कर दो